Thank you. nawala na ako. Ayan, yung mga, uh, ah, ah. Ayan, sa, ang kantang to ay pag-aari ni Andrew E. Ayan, si Andrew E po ay, uh, mahilig po siya sa mga green-minded songs. <laughs> Tatawa ko sa ano, tapos sa ano, di syempre, yung mga, mga bagay na, ano, mga sa isip ng tao ay eh, naglumilikha ng kalabugan. <laughs> so, magre-react tayo dyan. Alam nyo ba yung, ano yung, ah, uh, ah, Andrew, ah, Andrew, sige pa, sige pa. <laughs> Ganon. Ganon yun. So, this is it, pansit. Manunod po tayo. React tayo. Pagalingan ng face reaction. Mas parang mas so galing pa ako. Sige Oh, <laughs> oh, diba? Ang pangit tignan sa akin. Hindi ko bagay sa'yo. Sige pa, sige pa. O, oh, sige pa. <laughs> so, manood na tayo. And I hope mag-enjoy kayo. And have a nice day mga kabayan. So guys, nire-ready ko na. Manood tayo nandyan sa box creek box sa, sa oh, screen ko. Kayo nang bahala humusga kung sino magaling mga yan, sa tugtugin na uh, banyo cream. Makikita natin sila kung gaano sila kagagaling. Ito yung una. Pak, sabay ako. Ang ganda niya. So, ganda siya, di ba? Wow. <laughs> Ang galing. o, <laughs> oh, ito na sunod. Ganda ng si Debs. Magaling pa ako sa kanya. Mas magaling pa ako sa kanya. ako'y isabik talong ang hinig oh yeah ang sarap nito bawat tikim mm, mm, ah, ah, ah. kapag ako'y nag-isa pag medyo matigas. Pasok agad sa ngalan. no,